guys welcome back to a new modding video and आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ जी टी का wasted style wasted style has you can see यहाँ पे आप देख के समझ गए होंगे कि मैं किस मॉड की बात कर रहा हूँ और ये बेसिकली मॉड जो होगा वो रहेगा आपका एक क्लोज स्क्रिप्ट जिसके ज़रिए आप ये चीज़ जो है अप्लाई कर सकते हो अपनी गेम के अंदर हैज़ यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से जो जी टी का जो एनिमेशन है वो यहाँ पे आ रहा है जैसे मैं यहाँ पे मरता हूँ एंड उसी के बाद में ये जो वेस्टर्न स्टाइल लिखा आता है तो ये चीज़ जो है जी टी फाइव का एनिमेशन जी टी के स्टाइल को कुछ भी कह लो बहुत ही ओपी चीज़ है एंड आई होप कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और एक बात की आगे चल के चैनल पर जी टी फाइव का एक बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स मोड पैक आने वाला है यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप ग्राफिक्स कैसे हैं एंड ये मोड पैक आप जो देख रहे हो ये बेसिकली यही मोड पैक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एंड ये जल्दी आने वाला है चैनल पर तो चैनल पर स्टे ट्यून जरूर रही है क्योंकि ये वाला जो मोड पैक होगा ये पूरा का पूरा जी टी फाइव के ऊपर डिपेंड रहेगा एंड इस मोड पैक के ज़रिए आप पूरा जी टी फाइव का एक्सपीरियंस ले सकते हो और अब तक के जितने भी जी टी फाइव की जो चीज़ें छोटे छोटे मोड्स जो अपलोड कर रहा हूँ मैं वो सब के सब इसके अंदर अप्लाई होंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसको जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी ठीक है तो अभी के लिए इस वीडियो में आपको एक चीज़ देखने मिलेगी फ़िलहाल के लिए कि वो है आपका जो बेसिकली जैसे आप डैड होते हो उसके बाद में आपके पास में लाइक जो एनिमेशन आता है जैसे जी टी फाइव के अंदर होता है ठीक है वेस्टेड बस्टेड का तो वही एनिमेशन आपको यहाँ पे जी टी के अंदर मिलने वाला है ओनली एक क्लो मोड के ज़रिए और वो आपको कैसे इंस्टॉल करना रहेगा कैसे डाउनलोड करना रहेगा उसका लिंक तो पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड क्या डाउनलोड करने के बाद क्या करना होगा क्या पासवर्ड होगा एंड कहाँ पे पेस्ट करना रहेगा तो वो सभी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ विद इंस्टॉलेशन ठीक है तो चलेगा स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ इस मोड का पूरा इंस्टॉलेशन एंड किस तरीके से आप इसको जो है अपने गेम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं सो या लेट्स गो सो सबसे पहले आपको फाइल डाउनलोड करनी है जी स्टाइल नाम का फोल्डर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में देखने को ठीक है वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना उसके बाद में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट शेयर करने के बाद में आपको दो फाइल मिलेगी ठीक है दो फाइल आपको मिल जाएगी यहाँ पे G D five bursted and G D five wasted के नाम से दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी अगर जो करना चाहो कर लो बैक आओ एंड्रॉयड डाटा एंड उसके बाद में कॉम डॉट रॉक्सा game dot G D S A का फोल्डर यहाँ पे सर्च करके एंड देन पेस्ट कर दो ठीक है ऊपर आएगा पेस्ट का option and apply to all replace and या दैट्स इट इतना ही कर देना है इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है बहुत ही ज़्यादा इजी इंस्टॉलेशन है एंड जैसे ही आप अपना गेम ओपन करते हो एंड उसके बाद में अगर आप कहीं पे यहाँ पे जा कर के अगर किसी से मर जाते हो किसी से लाइक जैसे किसी भी तरीके से अगर आप गेम के अंदर मर जाते हो तो आपका जो लाइक जो इफेक्ट आएगा ना वो आएगा एकदम जी टी एफ फाइव की तरह तो वो चीज़ जो है आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगने वाली है एंड आई होप कि ये जो चीज़ है ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी एंड काफ़ी लोगों को ये जो चीज़ है वो चाहिए भी होगी ठीक है तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो तो सबसे पहले मैं बता दूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि यार आपको मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में अगर आपने वो फोटो देखी होगी तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यार कितने परसेंट लोग है जो आ, वीडियो को वॉच करते हैं जो सब्सक्राइब्ड है और जो नहीं सब्सक्राइब्ड है वो कितने परसेंट देखते तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा सो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट दो एंड ऑल्सो आप मुझे कमेंट के अंदर ऐसे ऐसे कमेंट करके मोटिवेशन दे सकते हो जिससे कि मेरे को जो है आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोस आगे भी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं वो चीज़ तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि ये सजेशन भी मेरे को चाहिए होगा कि ऐसी वीडियोज़ ही मुझे आगे भी अपलोड करनी चाहिए कि नहीं ठीक है तो और एक बात अगर ये मोड में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर अगर प्रीवियस मोड में कोई भी प्रॉब्लम आती है जैसे कि मैंने काफ़ी सारे मोड्स अपलोड कर रखे चैनल पे ऑलरेडी तो अगर आपको उनमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट के अंदर बोल सकते हो ऑल्सो अगर आप कमेंट में नहीं बोलना चाहते तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो वहाँ से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा ठीक है रिप्लाई आपको हर जगह मिल जाएगा तो बस अगर आप मैसेज करते हो तो लाइक मैं आपको मैसेज मैं आपको रिप्लाई ज़रूर सेंड करूँगा एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो again subscribe like and share करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना for more information and for personal contact and आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में and thank you for watching bye